Bora aí velho, bora mais um. Ah, mais um. Uh! É pra dançar, raio. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou de mar. E todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir Você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim vem humilhando assim, matando nosso amor E falou mal de mim vem humilhando nosso amor E começou a beber E começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar e louca pra me amar quem não te quer sou eu E hoje quer voltar E louca pra me amar quem não te quer sou eu Tu vai embora E vai embora Tudo acabou Embora vou vai embora é o fim do nosso amor Ou vai embora E vai embora Tudo acabou Vou lá embora, vou lá embora ouvindo nosso amor Lá de Barbosa, irmã, é bem produtora, assim, ó Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não